The Zoom TV 24 nari mfite kwiba kwibisha amayeri menshi nasoreshaga abaturage ntakorana na leta nkodesha n'amazu atari ayanjye mfite imfunguzo magana arindwi nacurishije iyo nageraga ahantu hari igipangu gikodeshwa nkasanga kikodeshwa naragikinguraga nkagishyiramo umupanga yamaramo nk'iminsi nk'itatu ine bakamukubita bakamusohora amafaranga narayariye wamenya ko nakubiswe inkoni wakubita inka igapfa ariko kuko nahindutse icyaremwe gishya nabaye umwana w'imana mfite n'amahoro yo mu mutima nanyweye urumogi rw'amoko menshi nanyweye urumogi rwitwa ijisho nk'urumogi rwitwa sangirene n'umutwe urumogi ruragenda ruranyica nitwa rasita kandi nta musatsi ngira Ah, ndibuka ko nigeze no kurunywa rwose ah, niba umuntu ninjira mu nzu y'umuntu nka saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba ndara munsi y'uburiri bw'umugore n'umugabo baza kuryama mpari bamaze gusinzira mbiba nijoro basinziriye urwo ni urumogi rwabinteraga ariko icyo nshimira yesu data wa twese mwiza nuko no mu banywari umujyi agenda agafatayo akabakuramo abakozi no mu bajura no mu ndaya no mu basinzi akagenda agatangamo agakiza umuntu agahinduka icyaremwe gishya nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho sabusikarayibe kugira ngo uzajye ubona n'izindi videwo zitandukanye utasanga ahandi turabakunda